hitza txiste bat da. Eta bakoitzak erabakitzen du ala negarregin. Ni humorez saiatzen naiz hartzen egunerokotasuna. Humorez eta autokritikaz gurasotasuna, euskara, hezkuntza, politika, politika, politik, politika. Aste arte eta Keixo, ni mano lepelde pagola naiz, hogeita zazpi zapata eta blog bat dut argian. Gusto baduzu, arpidetu kanal honetara, edo atsegin nazazu, ondoen iruditzen zaizun moduan. jest Asia Pisia, fata.